Зови меня Бэт Петь, зови меня Бэт Санта В завернуться в обед, зови меня Бэт Санта Если тоже будешь Бэт, останешься без подарка Твоя лаль поймается М эм. Сотрясает землю эхо слэм Ты играешь папу, но ты лейм Готовы на все, чтобы забрать фейм Ты новый сум, только дома Публик стырк Choke то dawn Я выпускаю дым до пола газ Харясь как будто Вивиен Зови меня Санта, Бэйсанта Помогу завернуться лоббить Зови меня Санта. Если тоже будешь бэт, останешься без подарка Брат, и на свет прям не в лицо Раньше бы подумал это сон Жарим бланды, жарим мы миском хорошо, всегда что хорошо yeah. Никто и не спорит, yeah. детка, отойди Мое сердце запаролено Черту эту вашу любовь Я бы сам я ледяной Без шанто, без шанто Снег сладкий, будто бы сахар Борода, будто бы вода Эльфы трясет зонтом Самый молодой среди сантов день посмотри, в каждом доме фанат мой Если че зови, знаешь как, как Ну типа без Санто Ведь зови меня без Санто Помогу завернуться в лоббит Зови меня без Санто Если тоже будешь бэт, останешься без подарка